Во организација со Македонскиот центар за меѓународна соработка, ние тогаш Исламската заедница, Македонската православна црква, Еврејската заедница, Методиската црква, одлучивме да заедно направиме една програма кај што најпрво ќе се посетиме, ќе го вратиме ќе ја вратиме таа парадигма која што имавме ние тука во Македонија. Не е тоа нешто ново за нас. Некој друг да ни го учи, но ние Тоа го осетјавме во нашата кожа и тоа е, се потрудивме да го повратиме. Многу работи, научени само од, од книга, не беа исто како кога ќе се слушнат од оние кои што на вистина живеат таа религија многу недоразбирања беа решени. Овој проект на вистина даде една одлична база за едно спонтано убаво дружење кое што изобилуваше со многу едукација. Учевме едни од други за нашите религии, се надополнувавме и си дававме некоја доза на пријателство кое што, кое што и понатаму од како заврши проектот продолжи да обстојува. Тоа што е најважно мислам дека ние постигнавме да да ги отвориме вратите на институциите за другиот. Така на пример во факултетот за исламски науки, каде што тогаш заедно јас и професор Исмаил Барди предававме, дојдоа професори од Богословскиот факултет, дојдоа студенти од Богословскиот факултет, дојдоа од еврејската заедница, од методиската црква. И ние отидовме во, во Богословскиот факултет, например, јас се сеќавам на, една, на едно предавање кое што беше во прекрасна, изврсна атмосфера во Богословскиот факултет, каде што им збор зборував за исламската апологетика, за допирните точки помеѓу исламската апологетика и, и христијанската апологетика. Имаше една добра атмосфера каде што и студентите се вклучија, научија многу нови работи. Јас научив многу нови работи од нив кои што од дистанца никогаш не може, не може човек да ги знае. Меѓутоа, како најголемо достигнување сепак би го издвоила проектот Меѓувирски летен камп, бидејќи тука од прилика околу 20 на учесници студенти имаа можност а, да бидат заедно околу 5 до 7 дена и покрај тоа што слушаа предавања од професори од различните верски заедници и имаа простори меѓусебно да се дружат, да се запознаат меѓу себе. Па така да мислам дека овие контакти понатаму прераснаа и во пријателства кои што и ден денеска се негуваат. Мислам дека врв на целиот овој проект беше и посетата на државата Израел. Отидовме во земјата од каде што потекнуваат сите религии, каде што секој себе си се најде и еве токму таму јас за прв пат влегов и во джамија. Предходно вакво нешто не било организирано, значи со тоа се скрши мразот на еден начин, а, се виде дека тоа е едно навистина позитивно искуство, дека е потребно такво нешто и поради тоа дури после завршувањето на целокупната програма од МЦМС се направија и иницијативи за ваквите активности да продолжат. Така да и ден денеска нашата соработка со Исламскиот факултет, како и со другите верски заедници, е на солидно ниво.